la femme casamanceuse a un rôle très important euh, dans la société. On l'écoute beaucoup parce qu'elle intervient dans les conflits, elle intervient dans tout, dans les ménages. Et surtout, c'est elle qui détient le grenier familial. Elle fait beaucoup d'actions. Elle est travailleuse, elle est discrète, elle est très effacée. Mais on ne peut rien faire, les hommes ne peuvent rien faire sans la femme. Elle est très écoutée et très crainte aussi. C'est pour ça que mes lieutenants sont des femmes. <laughs> Elles ne jouent pas le même rôle. Il y a une qui détient le mystique et l'autre, elle ma gardé Voilà. <laughs> Je suis assistante sociale. J'ai commencé d'abord par l'enseignement et comme j'ai dirigé le service social de la Croix-Rouge et tout ça, j'ai fait des formations. On m'a affecté au lycée, au service social. J'ai été Miss Casamance. Oui. Je suis la première secouriste diplômée de la région de Jiguinchou. La Croix-Rouge, c'est un sacerdoce. Hein. La Croix-Rouge, c'est un sacrifice permanent. Quand on est secouriste, on est, on est, on secours sa vie. On est là pour aider. On donne et ne rien attendre en retour. Le jour qu'on allait à mission, avant de partir, euh, les deux là ne sont pas partis. C'est moi seule qui suis partie J'ai été élevée par un général des forces armées qui a été après ambassadeur. Donc on a fait un peu le monde. On a ensuite, avec mon mari aussi, on a fait les régions, on a, fait, on a beaucoup voyagé. J'ai six enfants. Euh, j'ai eu beaucoup d'opportunités, mais je ne peux pas partir. C'est comme si je reniais ma tradition. J'appartiens à, la tradition. Maintenant, je suis une femme sacrée, une femme qui doit perpétuer l'œuvre de mes ancêtres. J'ai un bois sacré, j'ai un bois sacré, j'appartiens à un bois sacré. Là, on est dans le bois sacré de Djibelon, le, plus grand bois de la région naturelle de Jigensho. C'est un bois régi par des femmes, qui est constitué des doyennes et des prêtresses. Un bois sacré, euh, on n'y accepte pas comme ça. Hein? Et on ne, fait pas partie d'un bois si on n'est pas initié. Dans ce bois-là se retrouvent des femmes pour euh, parler d'un fait divers, pour soigner, hein, pour protéger. Les gens viennent ici chercher la bénédiction, chercher la protection. Et quand il y a un fléau dans la région, partout, on nous interpelle. Ça peut, ne pas, ça peut même aller au-delà de la région. Dans le conflit ici en Casamance, ce sont les femmes qui se sont levées aussi très vite pour se constituer en ONG, en association pour la paix. Nous avons compris que cette Casamance ne peut pas venir aller à la paix sans que nous, on s'implique, surtout les femmes. Ici, ce n'est pas l'intellect qui compte ici, mais c'est la valeur culturelle. C'est la tradition qui prime. C'est en 91, le 25 janvier, ce jour-là. Boum, deux détonations. Ça, jusqu'à présent, des fois, ça me revient dans la tête. On était projetés en l'air, ça a fait des tonneaux. Ça, c'est... il y avait la fumée. Peut-être que j'ai dû m'évanouir. Mais quand je me suis réveillée, j'ai vu mes camarades. Il y en avait sous les, pneus, il y en avait d'autres dans l'air. Beaucoup sont morts devant moi. À l'époque, personne ne parlait de mine. J'étais grossesse, j'ai perdu, perdu ma grossesse. J'ai perdu ma grossesse. Hmm. Le conflit de Casamance a éclaté en 82. On venait ici avec la Croix-Rouge. Pendant les événements, la population était stressée. Ah, il y a eu beaucoup de gens qui ont, sont déplacés. Hein? 38 ans de guerre, c'est triste, ce qui se passe ici. Dirac, c'est vraiment enclavé. Et on a marché pendant des heures. La seule route, la seule piste, aujourd'hui les gens ne peuvent pas aller parce qu'il y a des mines. On est rentré dans les, mangroves. Et même dans les mangroves, il y a des reptiles. C'est Dieu qui nous a aidés. Des serpents, des crabes, on, on marchait pieds nus ce qui fait que la population est confinée euh, à créer des, des, des vergers à côté de leur habitation. Et j'ai vu des plantations de bananes, de bananiers. Mais les bananes, c'est des vipères, c'est des serpents. bu nekk ba si àll bi am na endroit boo xam te ne fa lañ daan def loolu ay tool yi tool yi tool yaa nga fa mais àll boobu mënatuñu fa dem comme mënatuñu dugg si àll yi parce que mii nii moo tax ñuy def nii on dirait un autre monde on, on dirait qu'on les a oubliés. mini ñooñu sonnal Ñaka na ñay nit ci ay miin Amna ño xamantene sen ne euh, seen cër yi dagana à cause des mines sa wahin bi rafetna. na sa ñëw bi nak amul fu mu yem. Moi j'ai beaucoup d'espoir parce que 38 ans bientôt 40 ans de guerre personne ne veut ça ni nous ni eux ni les militaires ni les ni la population. Il faut savoir oublier. Moi, j'ai pardonné. J'ai même pardonné à la personne qui a posé cette mine. La Casamance doit se réconcilier avec elle-même, avec sa population.